Bienvenidos a Marihuana Televisión News 70. Este mes volvemos a Spanavis y a las World Cannabis Conference donde hemos encontrado personalidades científicas, médicas y políticas hablando del cannabis. También estaremos en Expo Grow Business Barcelona, el primer encuentro empresarial del sector del cannabis. Y en Top Cultivo veremos algunos consejos para el cultivo de variedades automáticas. ¡Empezamos! Desde los gobiernos autonómicos se siguen impulsando ponencias y comisiones para cambiar las políticas del cannabis en España. El Parlamento Balear ha aprobado por unanimidad las conclusiones de la ponencia de estudio para la regularización de los clubes sociales de cannabis y el uso terapéutico del cannabis e insta al Congreso de los Diputados a constituir una ponencia que estudie la viabilidad de la regulación integral responsable. Les Corts Valencianes han propuesto la creación de una comisión especial para estudiar cómo garantizar el acceso al cannabis a usuarios terapéuticos. También instan al Gobierno a flexibilizar la regulación y efectuar los cambios legislativos pertinentes. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha dicho que el artículo de la Ley Vasca de Adicciones que hace referencia a los clubes de consumidores no invade competencias del Estado como pretendía el gobierno de Rajoy que la había impugnado. La ley vasca permite la constitución de los clubes y especifica funciones de colaboración con la administración, pero no regula los aspectos de la producción o el abastecimiento. En las World Cannabis Conference, Paula comprobó que la situación para los clubes sigue sin ser excelente. Marta de Luxán, letrada y gestora de un club, el High Class, en Madrid. Bueno, queríamos preguntarte qué piensas de los responsables de los clubes ahora mismo en España, que si pueden estar tranquilos. Bueno, decir tranquilos creo que es decir mucho actualmente, sobre todo en Madrid principalmente creo que es donde el acoso que están sufriendo las asociaciones es más, más patente, pero la verdad es que por lo que tengo entendido pasa en todas partes. El lunes estuve en Málaga en una asociación en Marbella y el miércoles la estaban interviniendo, o sea, no es solo Madrid, esto eh, está pasando en todas partes pero las juntas directivas pues tranquilas no podemos estar. Yo actualmente desde el 27 de julio que intervinieron en el High Class pues me enfrento a una pena que me van a pedir de entre 5 y 6 años de prisión, que es lo que están pidiendo a todas las juntas directivas, que es una auténtica barbaridad. ¿Qué crees que debería o puede hacer el activismo canábico en este 2018? Lo que debería hacer actualmente el activismo es hacer incidencia política obviamente en Madrid, pero sobre todo debemos salir a la calle, debemos trabajar en red, con todos los movimientos sociales que actualmente están descontentos con las políticas del gobierno actual y hacerlos nuestros y al mismo tiempo convencer a los demás movimientos sociales que nuestros, nuestras demandas son las suyas y todos juntos quejarnos el día 5 de mayo en Madrid en la Marcha Mundial de la Marihuana que tendrá lugar en la Plaza del Sol a las 6 de la tarde y eso es lo que tenemos que hacer. Ya sabéis, el mes que viene vuelve la Marcha Mundial de la Marihuana. Nosotros acudiremos a Madrid, pero sin olvidarnos de las que van a recorrer el planeta entero ni de la incidencia política por una regulación responsable. Se trata de, presentar eh, una propuesta prelegislativa elaborada por distintos eh, políticos que han sido partícipes de iniciativas tanto a nivel autonómico como estatal en favor de la regulación del cannabis. Eh, todo ello va a ser un proceso de 18 meses hasta su presentación en el próximo mes de noviembre de 2019 en un evento en la Complutense. El punto de partida de todo ello es el próximo 6 de abril, donde eh, congregaremos eh, a más de 30 cargos públicos eh, junto con distintos representantes de la sociedad civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y será un evento coordinado por Araceli Manjón donde podremos de manifiesto la necesidad de este cambio y diseñaremos conjuntamente con estos políticos los pasos a seguir para poner en marcha esta propuesta.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 El cannabis rudelaris es una subespecie de bajo contenido en THC y poca envergadura que proviene de las zonas más frías del planeta y que invierten toda su energía en desarrollarse de forma explosiva durante los meses de verano, en los que hay más horas de luz y no hay nieve, asegurando la supervivencia de la especie en un clima bastante hostil. El resultado del cruce produce unas variedades con propiedades similares a las de las fotodependientes en cuestiones como la producción, el porcentaje de THC o las cualidades organolépticas, pero que son capaces de florecer entre la segunda y la cuarta semana de vida, independientemente de la luz recibida y terminando el ciclo en apenas dos meses. Por supuesto, a mayor luz recibida, mayor será el desarrollo y producción de la planta, por lo que el momento más adecuado para sacarle todo el partido a este tipo de variedades será haciendo coincidir la fase final de la floración con el solsticio de verano, es decir, sembraremos a inicios de mayo en el hemisferio norte y en noviembre en el hemisferio sur, intentando evitar las épocas de más lluvias y aprovechando al máximo las horas disponibles de luz. Una recomendación muy útil para los que se quieran aventurar a sembrar antes es hacer una siembra escalonada, en intervalos de una semana, a partir de la entrada de la primavera, por si las lluvias o una caída de temperaturas echa a perder nuestra cosecha. También son unas variedades capaces de desarrollarse durante el invierno en zonas con un clima moderado, aunque la producción menguará considerablemente debido al frío y a las escasas horas de luz pueden ser muy útiles en zonas tropicales donde no hay cambio estacional de las horas de luz, evitando los largos periodos de crecimiento vegetativo o tener que forzar la floración, pudiendo conseguir muy buenos resultados casi en cualquier momento del año en muy poco tiempo. Como ves, las variedades autoflorecientes son muy versátiles y a más de uno nos han sacado de algún apuro. Y ahora es el turno de Carlos Javier de Colombia, que quiere iniciarse en el cultivo con variedades automáticas y quiere saber qué producto usar que no le suponga un gran trastorno ya que es novato. Una buena recomendación sería utilizar un estimulador de crecimiento de absorción rápida como Top Auto, de Top Crop. Top Auto es un fertilizante líquido NPK con micronutrientes, quelatos y ácidos húmicos y fúlvicos de alta solubilidad formulado especialmente para plantas autoflorecientes. Su contenido equilibrado en nutrientes y ácidos húmicos disponibles de forma inmediata para los cultivos actúa como un excelente acondicionador del sustrato estimulando el crecimiento de la planta durante todo su ciclo y asegurando el desarrollo de grandes y compactos racimos florales. Es un estimulador de absorción rápida en formato de un litro y apto para la jardinería doméstica. Además, su uso es indicado tanto para cultivo interior como para exterior para aplicar diluir a razón de 2,5 a 3,5 ml por litro de agua, una vez por semana, aunque en la primera semana de crecimiento es suficiente con una dosis más baja, entre 1 o 1,5 ml por litro, y se irá aumentando progresivamente según las necesidades de la planta. Para finalizar, vamos a responder a la pregunta que desde Gerona nos hace Mark, que quiere saber si la tecnología LED es óptima para el cultivo de automáticas en interior. Hola Mark. La verdad que las tecnologías en cuestión de luminarias avanzan muy rápido. Los fabricantes han puesto mucho empeño en los últimos años en desarrollar sistemas que permitan un ahorro sustancial de energía, una mayor vida útil y sin descuidar un ápice la productividad. Hace unos años los sistemas LED se usaban únicamente para crecimiento vegetativo y salas de madres, pero parecían no conseguir grandes resultados en la etapa de floración, disminuyendo considerablemente la producción con respecto a otras tecnologías y consiguiendo cogollos poco compactos. Quedaban relegados a luces auxiliares para complementar, por ejemplo, al HPS, consiguiendo una mejora de la producción de las ramas laterales, pero sin conseguir un ahorro real en el consumo. Hoy con los LED de última generación y amplio espectro se pueden conseguir resultados equivalentes a los conseguidos con luminarias de alta presión de sodio, pero disminuyendo el consumo sobre un 20%, lo que ya las hace muy competitivas frente al HPS o al LED, además de mantener ventajas como la reducción del calor emitido, una larga vida útil o las amplias posibilidades de configuración que tiene. Si estás pensando en renovar tus luminarias y pasarte a un equipo más sostenible, desde luego el LED es una excelente opción. Y aquí finalizamos esta entrega de Top Cultivo. Espero que os haya sido de ayuda estos consejos para el cultivo de variedades automáticas de cannabis. Si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos. Llegó Expo Grow Business, un nuevo concepto de encuentro empresarial para el sector del cannabis. El pasado 8 de marzo se celebró la primera Expo Grow Business Barcelona en la Casa Llotja de Mar de la capital catalana. Motivado por la necesidad en el sector de un espacio de negocios para desarrollar un trabajo de calidad rendimiento y dedicación individual y exclusiva de profesional a profesional. Networking con presentaciones, encuentros B2B, charlas, workshops y speed dating, donde el tiempo exclusivo y personal dedicado al business es crucial para el participante. El evento comenzó tras secundar el equipo de ExpoGrow la convocatoria del paro en apoyo al Día Internacional de la Mujer. pues hoy es sencillo dedicar tiempo entre nuestras empresas, ver dónde está nuestro interés en común, eh, hacerlo real y a trabajar. Eh, aparte de pues, comer un poco, echar algunos vinitos y, fin, y fumar algunos porros quizás. Business Barcelona ha sido prioritario el adecuar el espacio para que exista un trabajo cercano y personal y que se pueda obtener así el rendimiento y la calidad de las relaciones que normalmente no se encuentran en las grandes ferias. Julian Gray, director de operaciones de CHK Solutions, empresa de servicios profesionales integrales para el mundo del cáñamo y patrocinadora del evento, nos señala su importancia. ¿Por qué crees que son importantes eventos como este? Pues yo creo que es muy importante, eh, es cierto, porque la Hispanavi está muy bien, pero el momento que tenemos entre profesionales es muy corto. Y por fin tenemos la posibilidad de tener un día entero entre profesionales para poder hacer avanzar este mundo. Claro, solo dedicado a lo que es al eh, business. Exactamente, y yo espero y creo que dentro de poco tiempo tendremos dos o tres días de ferias así, tal como se hace en Estados Unidos. Muy bien, a ver si poco a poco todo esto va creciendo, ¿no? se ve que sí. Eh, yo creo que sí también, ¿eh? Los profesionales pudieron concertar con anterioridad entrevistas mediante la aplicación oficial que la organización puso activa distribuidores de productos y tecnologías de cultivo, empresas de investigación y laboratorios, marcas de fertilizantes, transformación del cáñamo y servicios y productos medicinales, alimenticios o bancos de semillas, entre otras. el hecho de que nos podamos reunir durante un día o dos días de esta forma, o sea, va a hacer que hagamos más cosas dentro de lo que es la industria y creo que estamos en un proceso de cambio actualmente. Si vemos lo que está pasando en Estados Unidos, en Canadá, en otros países que están legalizando, creo que que realmente o sea, lo, que puede afectar a la industria va a ser totalmente positivo. Una normalización a nivel comercial, a nivel empresarial, que puede ayudar a todos los sectores relacionados con el cannabis, incluso a los usuarios y los cultivadores, que evidentemente si se empuja desde distintos frentes, pues podemos conseguir la tan ansiada normalización, así que en líneas generales con una lectura muy positiva. Entre las particularidades de esta cita cabe destacar el espacio dedicado a las presentaciones que algunas de las empresas referentes del sector realizaron. En estas se trataron temas exclusivos que retuvieron el interés de los participantes. Ciencia e investigación, aplicación de nuevas tecnologías, estrategias de mercado, iniciativas políticas o periodismo canábico. CHK Solutions trató uno de los temas más interesantes e innovadores sobre los avances de la ciencia en la industria del cannabis en las conferencias de Reggie Gaudino, doctor en genética molecular por la Universidad de Nueva York y director científico de los laboratorios Steve Hill. Hi Richie, can you tell me please how important are going to be the labs in the cannabis world? Uh, there is nothing more important. Without proper testing so that you understand not only what's the, the, the chemicals in it, like can, the cannabinoids, but it's also very important because of the microbial contamination and pesticides. So without testing, you really don't know whether or not you have a safe product. Se requiere un tiempo muy privilegiado perdona, y muy cercano entre los profesionales. ¿vale? No solo hacer una feria donde se combina y eh, convives el público y el profesional, pero el profesional requiere su tiempo de calidad. Eh, visto que no lo hacía otros, pues dijimos, pues vamos a hacerlo nosotros. Este año, Juntas Panavis se ha celebrado la tercera edición de la World Cannabis Conference. Como siempre, ha contado con personalidades científicas y médicas, además de activistas que nos han puesto al día en los diferentes aspectos de la cultura canábica. El Has Marihuana and Hemp Museum nos llevó de regreso al futuro. So, is possible to make a motorbike? uh, with your hands. <laughs> Come on, something, else. Seriously, it's with your hands. Uh, it's a very manual process. But what we do is we lay the, um, uh, the fibers into a mold. They are then, uh, this is then vacuum pulled with a vacuum bag. We then inject it with a resin, a polyester resin, which is also partly bio-based. This then hardens out. We get one half, the other half, glue them together, build a scooter and drive. Which part of the scooter do you make with hemp? The frame. Just the frame. So the outside is also the frame. So this, in this case, it's a monocoque structure, which means that it is one monocoque mm. structure, um, and it's it's the outside and inside together. So when you look at the outside of the bee, it is the frame and the body in one. Well, we just had a discussion with someone who's planning or who wants to experiment with airplanes. Um, wow. So that is something that could be uh-huh. done. And I hear um, that you made um, already a catamaran. Uh, that wasn't me, but it was a company that we worked together with. Yes, mm -hmm. so a mm. catamaran is already on the boat. Uh, I know that people are building surfboards, canoes, wow. um, a lot of things. Yeah, yeah, yeah. yeah. And there's, there's, a lot more, and uh, we already delivered a lot in the automotive industry, where dashboards -huh. and car panels, everything is made of hemp. Mm -hmm. So then. And I have a question for what is happening right now in the world. You know, I think it's very important to collaborate, and you are doing with this project that. Uh, uh, can you explain what hemp it helps for the sustainability of the planet? Yes, I can. It's, uh, uh, hemp is a quick growing plant. You, you don't need any uh, uh, pesticides, insecticides to grow hemp. You just need fertilizer and ground. And in 100 days, the seed grows to a plant of 4 meters high. And in the, in the period it grows, uh, uh, it takes about uh, seven times more CO2 than a forest in the, in the same time. So it's, it's, for the environment, it's really important plant. If you grow more of it, and you can help the, the, the, the, food problems in the world because it's really uh, nutritional food and uh, it helps you uh, be stronger and, and use less meat uh, uh, but also uh, the products we make from the hemp fiber, they are all circular. Eh? They, you can reuse them or use them as fertilizer at the end. Yes, man, I'm up for the hemp. <laughs> Completely. Thank you so much to both. Thank you. Thank you too. Thank you very much. Thank you very much. Estamos listas para el cáñamo. Las personas y la industria se adelantan a las legislaciones. Uh, uh, Spain reminds me of California in terms of medical marijuana. The laws are kind of gray and loose, and what's allowed and what's not allowed is kind of all over the board. So that's kind of how California developed as well, where you had these uh, unlicensed kind of dispensaries operating, kind of how you have these cannabis clubs here to some degree. Um, the similarities are not exact, but they're there. But I think once the population here gets very used to uh, kind of that side of it. I know they've existed for a while, but you know, like Catalonia is trying to to regulate that now, and I think that uh, that if people operate these clubs correctly, I think that's what's going to push a broader legalization uh, measure in Spain. En las World Cannabis Conference también pudimos ver que los análisis de laboratorios son cada vez más importantes en la trazabilidad del cannabis. La regulación social y medicinal tiene cada vez más modelos en los que basarse y los aspectos médicos y científicos no dejan de desarrollarse. En breve tendréis todas las conferencias subidas en el canal de Spanabis por si no pudisteis asistir durante la expo. Por cierto, desde la Spanavis Champions Cup se hizo entrega de un cheque con más de 5.000 euros recaudados al Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Buenas noticias porque en Salta, Argentina, un juez ha autorizado por primera vez en el país el cultivo domiciliario de cannabis para uso medicinal, al aprobar el recurso de amparo presentado por una madre cuyo hijo padece un trastorno neurológico y que reaccionó positivamente al tratamiento con aceite de cannabis. Mientras tanto, los laboratorios brasileños y extranjeros se mueven para disputarse un mercado de medicamentos derivados del cannabis que promete ser multimillonario también en Brasil. En Europa, concretamente en Alemania, después de varios intentos fracasados para el lanzamiento de cannabis legal en el país, el debate volvió hace unos días al Bundestag se discutieron las tres propuestas de los partidos de la oposición en el que se proponían nuevas maneras de regular el cannabis. Veremos qué pasa. Y atentos, porque parece que en Holanda por fin van a mirarse eso de la puerta de atrás. El ministro de Justicia, Graham House, dijo que se estudiarán varias formas sobre el cultivo de marihuana para proveer a sus coffee shops. Los ministros holandeses deberán hacer públicas sus propuestas sobre cultivo legal de cannabis para este próximo verano. Y para terminar las news internacionales, volviendo a las Américas, nuestra periodista Clara Sativa, desde California, sigue investigando los interesantes cambios que trae el nuevo mercado legal de cannabis el más grande del mundo. Pero mientras California intenta avanzar, la política federal de drogas de Trump pone zancadillas y se dirige hacia una nueva guerra contra las drogas. Su última ocurrencia, la pena de muerte para traficantes de drogas. Se prepara un alarmante crecimiento en la criminalización, encarcelamiento, armas y falta de acceso a los servicios de salud y la educación, algo que ya sabéis que a nosotros nos preocupa bastante. Así que atentos porque se avecinan nuevos reportajes en USA. próximamente en El Coleccionista... ¿Cómo ves el futuro del cáñamo industrial? ¿Crees que recuperará ese estatus de privilegio que tenía dentro del comercio internacional antes de que las leyes prohibicionistas sucumbieran con él? Yo creo que que sí que volverá a llegar a, su estatus máximo, porque ahora está otra vez a máximo. Hay mucha demanda en el mercado, tanto para todo tipo de industria. Hay más de 30 40 mil usos diferentes con el cáñamo industrial y hay mucha demanda, mucha demanda para todo tipo de industria y lo que viene. ¿Cuáles son las variedades que estáis cultivando en vuestras tierras? Pues en esta finca eh, que hay 10 hectáreas, donde tenemos tres variedades, eh, cultivamos Futura 75, Felina 32, Santica 57, ahora mismo esto es, esto es Santica, y sembramos según la demanda de, de mis empresas que me contratan, si es para semillas, si es para fibra, si es para investigaciones, para farmacéuticas, hay mucha industria, es muy grande. Este mes tenemos una apretada agenda. El 6 de abril, Regulación Responsable presentará su propuesta legislativa en la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid. Y el mismo día tendrá lugar el primer Seminario Nacional de Cannabis Medicinal en la Facultad de Medicina de Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona. El día 14 tendremos COPA, la tercera Castelló Cannabis Cup el 18, el Grupo de Estudio de Políticas sobre Cannabis, GEPCA, presentará en Barcelona un modelo de regulación desarrollado en el libro Cannabis de los márgenes a la normalidad, un nuevo modelo de regulación. El día 420 se celebrará en todo el planeta y este año en muchos lugares a lo grande. El Has Marihuana and Museum de Barcelona inaugurará su nueva exposición temporal, Cáñamo, Regreso al Futuro. Y el 21 de abril, en Castellón, se celebrará un encuentro estatal de círculos canábicos de Podemos, el reto de legalizar el cannabis. Tendremos a médicos y científicos para que nos expliquen y empiecen a dar un poquito más de luz sobre todo lo que estamos trabajando, las peneles que se están presentando, estamos instando al gobierno, lo que se está investigando y poder tener a la gente un poquito más informada. Y acabaremos el mes en el Viña Grow, en el legendario festival Viña Rock. Este año estaremos junto a Sensi Seeds, que ya está preparando obsequios para los visitantes de su stand. No te pierdas tu Carten, una tienda de campaña de cartón duradera y 100% reciclable. Entra en la web de Sensi Seeds antes del 20 de abril y descubre cómo conseguir entradas gratis para el Viña. So the best thing is the more that we get together as a group, I call it the cannabis culture. We're a culture. Definitely. We're a people. We're almost a religion. And the more we get together in public, the rest of the world gets to see that we're just like everybody else. There's no crime, there's no riots, uh, nobody's falling down, has to go to the hospital. Uh, we're doctors and we're lawyers and we're cooks and we're teachers and we're all different kinds of people, just like everybody else. No te pierdas nuestro próximo programa de Marihuana Now. Habrá un concurso con premio, así que atentos. Y para seguir informados este mes os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 167. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita y la revista Cáñamo que este mes publica su número 244 y un regalo, como siempre, y en internet lamarihuana.com con la información más actual. Como siempre, sed felices y hasta pronto. Sí, bocetos 420, marihuana televisión, en caras secas en el ritmo. Yo, yo, yo, ya llegó, ya se huele en la Spanavis, la feria más grande del cannabis a nivel mundial y en la zona. Siempre un paso adelante, punto y coma, mi querida Barcelona, oh my god. Shit del tirón, quinta edición, 8000 metros cuadrados dedicados a nuestra pasión. Germinación, afloración, de la semilla albón todo lo necesario para el cultivador pillas una diésel, una jener, una Jafe Un papo gorra tierra, gominolas de BH Electores de PH, de la C Y después de tanta party el relax del CBD Ya te digo, Después de 12 frases ya llega el respiro Yo quema que quema, pero tú toma que toma Pero eso sí, en Cornellá, Barcelona